それはもしかしたら振ってるものが欲しい結果と合ってないからかもしれません百秋武道具店の動画あれカエルくんは重そうな竹刀を振ってるね あれ猿くんは軽そうなないを振ってるね。一体どっちがいいのかな こんにちは百秋ブログでるがですやってますか今日はほらいろんな種類の木刀や竹刀があるんだけどこれはみんな僕が素振りで使ってるやつです今日の話は素振りをやってるみんなどれを使うかで結果が変わってきますっていう話をします素振りをやってていろんな悩みがあると思うんです例えばね本数をたくさん振れないとかまっすぐ振ることができないとかもう何百本も振ってるのになかなか上手になっていかないとか素振りをやった後でめちゃくちゃ疲 疲れるとか、そういう人いませんかそれはもしかしたら、振ってるものが欲しい結果と合ってないからかもしれません。今日の動画を見るだけで、どれを振っ たらどういう結果が得られるのかそして今あなたが振るべきはどれなのかその答えが分かるようになります僕はこのコロナ騒動で、え3月5日から素振りを毎日1000本今日でちょうど8万本になります最初からのね動画をみんな公開してるので、え見てもらったら分かると思うんだけどとにかく最初ね下手だったんですよそしたらねこの間来たお客さんが「宇賀店長本当に下手でしたね」って言われてねもう笑っちゃうんだけどでもその人ねその動画を見続けて最初の頃の僕の下手なやつでも10日後20日後 で見ていくとだんだん上手になっていくのを見ていや僕も素振りやりますって言ってくれたんです素振りって自分でいろいろ考えながら工夫して毎日やっていくと必ず上手になりますそこでまず問題になるのが何を振るかどれを振るかなんです重たい木刀がいいのか軽いものがいいのかこれまで僕が8万本振ってきた経験を交えてお話しします まずは僕が実際に素振りで使っている竹刀と木刀どんなのがあるのか重たい順に紹介しますまずはこの一番重たい素振り用の木刀ね重さが、え 1011g1kg あります長さが 115cm 握りは太めの楕円形です一言で言うともうバカ重いって感じです次は普通の三駆の男子の竹刀ですこれは重さが 585g 長さは 120cm 握りは丸ですね一言で言うといつもの稽古のやつ次は普通の一般的な赤菓子の木刀ですねこれは重さが 480g 180g 長さが 112cm 握りは楕円形一言で言うといつもの剣道型の時使うやつねそして次は霧の木刀ですねこれは重さが 191g 長さが 112cm 握りは楕円形一言で言うと軽すぎて逆に振るのが難しいですそれで次が新聞紙市内ですねこれは重さが 171g 長さが 42cm 握りは丸一言で言うとお手軽だが意外とバカにできないそして最後は手刀ですね 首都何も持たない。これはもう重さはゼロ。握りは自分次第。一言で言うと、道具すらいらない。他にもね、これは僕は使ってないんだけど、市内の先につける素振り子っていう重りを使う人がいたり、天井が低くても室内で素振りができる振り線っていうのを使ってたり、え中にはですね、本当の真剣。これ僕いつかやりたいんだけど、真剣で素振りをする人もいます。 あ、宇賀店長、いろいろ種類があるのは分かった。でも、結局どれが一番いいのって思ってるでしょあなたが素振りに求める結果は何ですか基本的に重たいものを振ればパワーがつそして軽いものを振れば正しくまっすぐ振れるようになります。 じゃあここからは僕の話ね。僕が最初に素振りを始めるときに何を一番優先するか。それを最初に考えました。もう僕も年は45なんで、高校生みたいにね、パワーを身につけたいと思ってたわけじゃないんです。僕はとにかくまっすぐは筋正しく触れるようになって、最後の手の内をきちんと身につけたいと思ったんです。3年後にある7段審査に向けて基本をもう一度やり直したいと思ったんです。そんな時に毎日1000本素振りするのを3年間振り続けると、なんと100万本振れる るっていうのを思い出してよしちょうどいいやチャレンジだって思ったんですよねでも3年間毎日1000本ってすごい量じゃないだから僕はとにかく怪我したくないって思ったんですなぜなら僕はその時すでに松葉杖だったからですそれ理由はね剣道じゃなくてトランポリンですそれで僕の目標がはっきりしましたまっすぐ正しく振りたい怪我をしたくないその2点から僕がメインに選んだのはどこどこどこどこどこどこどこどこどこどこ入れよう霧の木刀だったんです まあ、霧の木刀っていうとほとんどの人があんまり聞いたことないと思うんだけどそんなにいいのって思うでしょもちろん僕も最初から霧の木刀を使ってたわけじゃなくて持ってすらなかったからみんなと同じように市内とか木刀普通の木刀ねとか使ってましたでもねいきなりある日突然1日1000本振るこれやってると痛くなるんすよ怪我しちゃうのね結局豆はすごいし手首は痛いし辛くなったんです、まあ、後から考えたらこれ振り方が悪かったっていうの分かったんだけどもうとにかく痛くて辛くて市内は まっすぐ持つこともできなくなったんですそしたらもうねこんな崩れた形のままやってもダメだわって思ってそこで出てきたのがこの新聞紙市内だったんです新聞紙市内とにかく調子が良くてもう軽いもんだからもう全然痛くないんですよそしてなんとかこの市内を振らなきゃっていうことがね頭から外れてまっすぐ腕を上下させるだけに集中できたんですそこで体に負担がないように軽いものをまっすぐ振る練習っていうことに気がついたんですそれで新聞 ムシ振ってたんだけどだんだんやってるとこれも物足りなくなってきてそこでこの代わりになるものないかなと思って探したのが霧の木刀だったんですこれとにかくめちゃくちゃ軽くて形は刀でしょこれならいけるって思ったわけ。 そして使い始めてびっくりしました軽すぎてうまく振れない腕の力で振ってるとこうやってブレるんですよねそして音も最初はうまくならないですシュッっていう音が鳴らないその瞬間チャンスだと思いましたねこの霧の木刀だったら怪我をすることなく正しい刃筋が身につくって思ったんですそしてこの霧の木刀軽い木刀のすごいところっていうのは腕の力で振ってる人っていうのは一発でわかるんですよ ブレるっていうのはそういうことだからそして誤算だったのはいい誤算ね軽い霧の木刀だと最後の手の内が効いてるのか効いてないのかよくわかるんですよ重たいこういう木刀だと最後このこれに持ってかれてあってこうブレーキするのに精一杯なんだけど軽い霧の木刀だと最後の手の内の指の力の入れ具合までよくわかることが分かりました。 それで結果どうなったかっていうとこの軽い霧の木刀がまっすぐ振れるようになったら最初あんなに苦労してたしないとか普通の木刀ねこれも振れるようになったんですその理由は結局素振りっていうのはパワーで振るもんじゃないっていうことが分かったんですむしろ力を抜くことを考えてるぐらいそれと同じ動きで重たい木刀でも振れるようになってきたってことなんです今ではこの軽い霧の木刀を振る機会ももう半分ぐらいに減ってきてもう普通の木刀で結構 素振りしてます 結局結論としては軽い霧の木刀を振るなんて一見遠回りに見えるじゃない誰だっていつも使ってる竹刀や重たい木刀をねもう何百本って振りたいって最初思うじゃない早く振れるようになりたい僕はまだまだパワーが足りないんだそう考えるよねでも僕がこれまで8万本振ってきて分かったのはもう実感してるんですけど間違った素振りを何百本何千本振ったとしてもそれは上達しないどころか悪い癖がつくだけなん んですだから最初はもう一見遠回りに見えるんだけど体に負担がない新聞紙とか軽い霧の木刀でまっすぐ触れるようになること型の使い方を覚えることが結局近道だったってことですね。じゃあ最後にこういう軽いものばっかり振ってたらこの軽さに慣れちゃって っていつもの市内に戻れなくなっちゃうんじゃないかって思わないですかそれも大丈夫なんです確かに軽いものばっかり振ってるとこれに慣れちゃって最初市内持つとね重たく感じますそれでもねそれでもよ正しく触れるようにはなってるんですということはあとは重さの感じ方程度感覚の問題なんですそういう時はいつも振ってる軽いものその上の市内振りたい市内さらにその上の 一番重たい木刀もっと重たいやつを20本ぐらいこうまっすぐ振ってみてくださいそれだけでいつもの竹刀が振れるようになってるはずです本当です皆さんももしよければこの軽い霧の木刀一度試してみてくださいお近くのぶどう屋さん行ってくださいうちで買わなくていいからね必ず刃筋正しく振る怪我をすることなくそれが身につくと思います以上が素振りで何を振るかによって結果が変わってくるっていう話でした僕のチャンネルではこのように小さい階段を